hello and welcome friends Libre Calc में कुछ शॉर्टकट्स बताने जा रहा हूँ ध्यान से समझिएगा अगर आपको टूल्स मेन्यू पर जाना है तो ये टूल्स मेन्यू आपको दिखाई पड़ रही होगी तो आप यहाँ से सिंपली ऑल्ट के साथ टी प्रेस कर सकते हैं टूल्स मेन्यू ओपन हो जाती है ठीक है देख सकते हैं आपको जहाँ भी जाना है आप जा सकते हैं इसके बाद अगर आपको डेटा टैब पे जाना है तो ऑल्ट के साथ डी प्रेस कर दीजिए डेटा टाइप ओपन हो जाएगा देख सकते हैं डेटा टाइप ओपन हो चुका है ठीक है इसके बाद अगर आपको शीट्स पे जाना है तो ऑल्ट के साथ एस प्रेस कर दीजिए शीट्स भी ओपन हो जाएगी इसी तरीके से और भी शॉर्टकट की आप यूज कर सकते हैं लाइक अगर आपको इंसर्ट कराना है तो ऑल्ट के साथ आई प्रेस करिए इंसर्ट टैब ओपन हो जाएगा ये इंसर्ट वाला टैब ठीक है अगर आप व्यू करना चाहते हैं व्यू मेन्यू पे जाना चाहते हैं तो अल्ट के साथ वी प्रेस कर दीजिए व्यू मेन्यू ओपन हो जाएगा इसी तरीके से अगर आप एडिट मेन्यू पे जाना चाहते हैं तो अल्ट के साथ ई e प्रेस कर दीजिए एडिट मेन्यू ओपन हो जाता है और एट लास्ट अगर आप फाइल मेन्यू पे जाना चाहते हैं तो अल्ट के साथ एफ प्रेस कर दीजिए फाइल मेन्यू ओपन हो जाता है ठीक है